大家好，欢迎又来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。第一百一十九讲，神要对你说什么？ 智慧的言语，要照愚昧人的愚妄话回答他，免得他自以为有智慧；要照愚昧人的愚妄话回答他，免得他自以为有智慧。 读到这个经文， <laughs> 我就不知道你有没有历时一个反应，就是在二十六章第四节，也就是我们星期一的这个分享，这两节经文呢，其实呢，它是有一点叫做矛盾的，好，前面。 的第四节是不要造愚昧人的愚妄话，第五节是要造愚昧人的愚妄话，所以一个是要，一个是不要，这当然很明显的，那就是一个矛盾。那当然也有解经家这个说，是叫做反合性，又是相反，又是合起来。 所以反反复复的一种的感觉，所以叫做反和性。所以有矛盾吗？明显的要跟不要，当然是矛盾啊。哦，但是放在圣经里面呢，这两节经文呢，其实真的是很为难，因为它是出了名的这个经文，就是呃难解的。 经文是出了名的，他甚至就是在过去的初期教会呢，啊，因为这个经文是看起来是矛盾，所以呢，那就有这个提议，就不应该把它放在圣经里面了，啊，所以你可想，就是这样的一个经文，对于初代教会来说，哎。 那时候的这个争辩呢，也真的是花了一些的时间。 <laughs> 那今天你来到我们现今的这样的一个呃教会里面，如果你看圣经，你啊有注意的话，你会发觉到二十六的四节跟二十五的二十六的呃五节啊，一个四节一个五节，你假如放在一起两个放在一起，你你就立时感觉到矛盾。 那其他的人有些时候呢，他看了，如果他也不懂得去找到一些的渠道，或者在这个解经这方面没有一个基础的话，啊，真的是很难去解这样的一个经文了，哦，所以这个经文呢，啊，我为什么啊，也就在当中呢，特别就是，呃，要去提。 当然，里面是智慧的言语是很重要的，但是也是要让我们信徒啊提高啊解经的一个能力，也对于解经这方面有一些的知道哦。原来还有这样这个叫做反和性的，也让大家知道，在圣经里面有些时候你看到一些类似反和性或者我们看来是好像矛盾的这些的这个经文的话。 啊，其次呢，啊，真的是要你啊，有一个全面的这个学习啊，去好好的把这个经文分析，然后好好的去把它解释啊，免得我们是叫做断章取义啊，或就是只拿那一节经文就把它去解释啊，没有看到圣经的一个全面性了。 那所以今天呢，我们呃看到这个经文的时候呢，我们的这个啊啊心中啊啊即使有一种的矛盾啊，表面矛盾也实实在在也是存在的。所以你会看一些资料的话，你就会有一些解经家啦、牧者他们说啊，这就是啊圣经里面叫我们的。 就是要灵巧，像蛇顺梁如个子，所以看到这样的一个经文的时候呢， <sniffs> 你就是说你啊，有一点啊，要灵巧一点的去处理。然后也有说，哎，这样的经文是讲到我们讲话的这个艺术啊啊，讲话的一个艺术。当然，呃，也有叫做智慧的去处理。而我把它题目就看为是。 智慧的言语啊，要怎样在当中很好的去讲话？那我们就是要去学习了啊。当我们一般上面对的是愚昧人，跟愚昧人讲话的时候啊，愚昧人讲话，他有些时候又愚昧胡吃，所以没有知识，又要跟你争，又要跟你辩，甚至是。 变输了，他还是强词夺理啊！然后有些时候呢，还是会耍这个脾气啊，耍手段啊。所以有些时候，你面对这个愚昧人，他们讲一些愚昧的话，有愚昧的这个表现的时候呢，啊，一般上的人呢，就是直接了当的去跟他们摩擦，去跟他们呃。 呃，辩论啊，然后在这样的一个摩擦辩论的当儿，那我们都尽量的，就是要去贬低他们，要胜过他们，要啊说服他们，使到他们也就呃难堪啊，没面子。这是我们呃常常在争辩、吵架的时候用的一些的手段和一种的心态。 但是今天题目是说智慧的言语呢，那就是说，当你面对愚昧人的时候呢，那你就照着愚昧人的话，他说愚昧的话，你就用愚昧的话来去回答他。哎，这个是很特别哦， <laughs> 怎么我们要去学愚昧人的说话呢？那这个是很不容易去解释的。 是我们去用生活的例子啊，用生活的例子，因为我自己呃知识浅薄啊，口才也有限，所以要怎么样去把它拆啦，去好好的分析，我就觉得有一定的困难啊。就算是能够猜得出、讲得出，哎，我想大家可能在吸收上呢也是不容易。 所以我想，就是用生活的例子啊，希望这个生活的例子，大概大概给大家哎去揣摩揣摩啊，是可以怎样去啊来用智慧的言语去处理这样的一种的情形。那比如说这个例子，就是说有顾客。 啊，你就是老板了哈！有顾客来到你的这个餐馆，他啊点了一些食物，但是等呢，等了二十分钟有多了，哇，半个小时都可能来了哦，但是食物还没有来，因为从来都没有说。 啊，在这样的一些的菜馆里面呢，酒楼里面要去点食物，还有点的食物过后还要等上二十半个小时这么久，啊，开始就有一点的啊，啊嗯不满呐，啊，就在当中啊啊就有点情绪暴躁了一点，啊，开始就埋怨了，哇，我已经点了半个小时了。 啊，你的人手是不够的啊，你的服务不好的啊，呃，在开始，在这个当额就有一点的去呃批评啦，啊，呃，不耐烦等等。那当然，你假如是说要按据理力争呢，你作为老板嘛，对不对？你可能出来就是呃要跟他争辩哦。 啊，我们的这个食物就是这么好啦，要等这么久啦。嗯，你愿意等就等，你不愿意等你就不要等，我也不会强求你，所以你也不用去发什么脾气。嘿，这样的话，那当然这个顾客就会觉得你的狐狸啊啊，你的态度啊粗鲁一点。当然啊，按道理来说，或许你老板是有道理。 不过呢，假如是能够有智慧的言语的话啊，处事待人是成熟啊有经验的话，那你就可以啊借用着这个愚昧人的这些埋怨、这些的不满的这些的用词表达啊来去回应啊，或许就是可能你是说，哎，对的啊，先生。 你所讲的这个呃食物点了啊，延迟了这么久还没有啊上座，真的是很抱歉，真的是我们呃服务有一点欠缺啊，我们的人手或许也真的是有不够啊，手脚啊是呃有点慢了啊，这非常抱歉啊。 就按你所说的，哎，其实真的是状况是这样哦。不过呢，哎，我们的厨师呢真的是很用心的啊，好好的去预备这个食物啊，呀，让我们的顾客真的是得到呃物有所值啊，真的是美食啊，给你吃的就这是最好的，所以厨师。 真的用心，所以喂，也很多的顾客也知道，我们这里虽然是慢，但是真的我们所出来的食物是最好的，可以真的是满足我们的顾客的，所以啊，也有好多的人就愿意这样等。我也希望你能够谅解，哎，这样的讲话呢？ 就是愚昧人的愚妄话，他的埋怨，他的不耐烦的话，哎，你全部也是照用了。但是讲了过后呢，哎，你就在当中呢来告诉着他，好，就是哎，厨师用心给你美食，哎，这个听了就舒服。原来你不是因为你慢啊，是因为你为我顾客着想。 所以这样的话，哎，你就不会显得出去跟他争辩啊，胡狸或粗野的行为、讲话，使到别人看你也变成愚美人。所以这个的一个例子，我希望大家就去揣摩了，真是不容易啊！这些经文是真的不容易的啊。不过呢，这就是当中。 给我们看到的，怎么样有智慧的言语，还在当中呢，来去与人相处，这是神对你说的话。你的参与，我的动力。 请转发和支持，请写一些的字来鼓励分享。